that won't ever come true. If I had stayed, then what would I come to? I don't want to. She, I don't want you. She, I don't want you. She. chavales que vi nuevo con concurso Justo en mi momento para meterme en el asunto Llevo varios años dando formas de constructo Ahora es mi momento de cocerlo justo al punto He pasado mil días buscando para mañana el pan Con mi poesía por las calles de Granada Oyendo a la policía porque no dejan tocar Y yo inflándome las venas porque no se puede hacer nada Me da cuenta que funciona como lo quiera montar Ahora vuelo por las nubes, antes estaba todo amargado Si me quedo quieta nadie me regala nada Digo el pensamiento con la paz que el rap me da Si tú no me entiendes es que no te quieres enterar Dices que es difícil solo te sabes quejar. Mueve el puto culo y busca tu felicidad. No me busques de ese palo porque no me va a encontrar. Déjame comerme la cabeza. La intención es lo único que cuenta. Esto es que se siente, no se piensa. Deja ya la queja ya. Ya no escucho mierda porque no las voy a pisar Le doy a mi vuelta solo para volver a empezar Pensando no avanzo y esto trata de avanzar Esto es lo que siento y ahora ya puedo expresar Llevo ya 500 días fuera del país Va a buscar la vida para verla de otro matiz Es verdad que existe Madrid pero que te voy a decir Juego el juego que me toca si quiero sobrevivir Esto no se trata de sentarme a que me escuchen Que me feliciten porque canto lo que piense De quejarse de la vida desde la impotencia De mover el puto culo y por algo se piensa Por lo tanto no quiero ni quejas ni llanto Solo darlo todo desde el lobo que está en tanto, echarle dos huevos para dar lo bueno y mientras tanto, I don't want your shit. comer. No, I don't want your shit. I don't want your shit. I don't want your shit. No, no, no. I don't want your shit.